Lex, yo. Luca, Luca, ooh. Nice working with you, Mario. Push to the peak, push to the peak, to the peak. Push to the peak, push to the peak, to the peak. Push to the peak, push to the peak, to the peak. Push to the peak, push to the peak, to the peak. Push it to the peak, push it to the peak, bitch. Push it to the peak, push it to the peak, bitch. Push to the peak, push to the peak, bitch. Push to the peak. LSD auf der Ecstasy Ja, ich fliege Richtung Peak wie ein Asteroid Ja, ich baller mies Gebe Stoff, so wie Maseratis Auf meinem Film, so wie Kamerateams Das ist noch ein Teil, ja so muss es sein Höhepunkt erreicht und ich bleibe hype Rufen an, doch ich habe keine Zeit Bin zu weit dumm und ich bleibe unerreicht oh, Schreibe 16 und ich zieh ne Line Texten ist für mich wie Drogen und mein Zeug ist rein Ja, ja, jeder Burst wie ein Perk und ich nimm den Schaden in Kauf Mit jeder Kippe, die ich drauf rauch Push to the peak, push to the peak Push to the peak, push to the peak Push to the peak, push to the peak Push to the peak, push to the peak Push it to the peak, push it to the peak Push it to the peak, push it to the peak raus, dreh die Johnnies und danach die Boxen oh, ja, auf. Cloud 9, oh, Zero ja, ja. und ne Molly oh, Joe. Ja, ich seh noch kaum, wer vor mir steht. Doch ich weiß, dass es noch higher geht. Liege da, liege lebt, man, ich hab kein Problem mit den Drugs. Und ich geh so bis zum Grab meinen Weg. Und es geht mir gut, frag bitte nicht nach. Ey, ich guck abgefuckt, weil das erste drei klatscht. Du bist nicht krass mit deinen 20 Gramm auf K. Ich rauch mit der Gang alles, was du hast, alles, was du machst, ist mir scheißegal. Ich hab Hallos und zieh trotzdem bei dir überall. 31er, pra, push to the peak, push to the peak, to the peak, push to the peak, push to the peak, to the peak, push to the peak, push to the peak, to the peak, push to the peak, push to the peak, to the peak, push it to the peak, push it to the peak, bitch. Push it to the peak, push it to the peak, bitch. Push to the peak, push to the peak, push to the peak, push to the peak.